Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketemu lagi dengan saya Ibrahim. Eh, video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang eh, proses reading data atau reading program ECU Toyota Hilux dengan menggunakan Kitek. Oke, okay, let's start it. Nah, ini kita mau mulai proses ini ecu kalau kita lihat yang kemarin kita kasih tahu juga dan ini interface yang kita punya kita oke kita mulai ke ngebuka software kita nah itu tampilannya nah ini lagi tadi oke siap Oke, okay, updating devices. Nah, ini udah ada tampilan utama. Kita klik protocols. Nah, ada NBD, NEC, terus ada Toyota 821 kita ambil. Nah, ini kita untuk melihat interactionnya, klik here, scroll ke bawah. Nah, ini ada Toyota. Ah, ini adalah join group tuh yang orang merah. Nah, kita samakan dulu dengan ujungnya oke sudah sama oke kita mulai reading data kita klik ok nah di sini ada oke okay, kita let's read data nah biasanya si lampu uh, flashing itu uh, proses uh, ngebaca data Hmm. Di tampilan ini ada backup, ada restore. Nah, eh, yang pernah saya bilang bahwa kita harus backup terlebih dahulu, khawatir satu saat datanya itu hilang. Ah, ada suara toke juga itu. Nah, di sana itu ada mikro, ada ekstra eh ini proses reading. Um, ada EE from. Nah, kalau di sini flashnya itu tidak ada jadi cuma hanya ada dua yang bisa kita baca jadi uh, eh, MCO nya sama si earphone nya <clears throat> nah ini udah ada kita satu KD KD FTP plat nomornya 89661 strip OKJ 00 biasanya itu dipakai di Hilux oke okay. finish Um, Nah, setelah ini biasanya itu akan ada perintah untuk men-save. Nah, ini karena saya sudah save sebelumnya. sudah ada yang di atas ini nih. Oke. Uh, ya. Jadi saya ke cancel. Reading complete. Nah, ini BDM uh, eh, atau connector group yang di ini terus yang sebelahnya itu ada yang di luar nah ini yang uh, apa jumper konektor nah terus ini ada e, power supply yang harus kita konekkan itu dari cuma hanya dua yang dibutuhkan ground sama e, plus oke okay. ini sudah selesai um, reading data sudah selesai ketika kita read data um, itu akan mudah sekali buat kita untuk uh, apa write data juga jadi uh, intinya ketika kita bisa membaca akan mudah untuk uh, menulisnya uh, dan mungkin untuk tutorial reading data cukup uh, kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk menjelaskan uh, hasil yang kita dapat untuk apa. Thank you for watching. see you next um, video assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh